اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد أمين السلام عليكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم أمين سيد أنا ازاي النهاردة بجيبوا شدات ببلاش زي ما انتوا شايفين كده فوق على الجنب أنا مش شاحن طبعا خالص لا هدخل لكم دلوقتي أوريكم اللبس أهو أنا مش شاحن خالص والطريقة عليا النعمة أقسم بالله العظيم الطريقة فعالة مية في المية هما بس عايزين جهاز تليفونات ما يكونش اتنزل عليهم تيك توك خالص ما يكونش فيهم اصلا التيك توك ولا نزل عليهم او ممكن يكون التيك توك نزلته انت عليه بس ايه يشتغل الطريقة انك هتعمل ايه هتخش بالتليفون على التيك توك كجديد مثلا وهتخش على التيك توك بعد ما تخش على التيك توك هتختار اي ثلاث حاجات وبعد كده تدوس التاني بعد كده هتشاهد تفضل تشاهد يعني يقولك شاهد الفيديو ده وهتعديه وهتدوس على انشاء حساب هتيجي لما تيجي تنشئ حساب بعد ما تنشئ الحساب هتسجل بجوجل لازما بجوجل والسن يكون آه زيادة عن واحد وعشرين سنة أو واحد وعشرين سنة فخليك في المضمون اعمل أي سن بالصفار واحد وعشرين سنة بعد ما تعمل فوق الواحد وعشرين سنة هتخش آه، طبعا هيجيب لك كده انت سجلت هيجيب لك بتاع صفرة كده فوق فوق كده جنب علامة الزائد اللي فوق ادوس عليها طبعا هيكون في كود كده انا اسيبهولكم في صندوق الوصف تحت او في او في آه، التعليقات تحت طبعا هجيب لكم الراجل طبعا اللي انا اتعاملت معاه وهو ايه اللي شحن الراجل اللي انا اتعاملت معاه يا رجاله طبعا هو على الانستا اسيب لكم الرابط بتاعه على الانستا ما تنسوش الاشتراك في القناه او دخلت على الانستا هسيب لكم الرابط بتاعه آه اسمه مصطفى احمد مصطفى احمد اهو شفت الحوار اهو اللي بينه وبينه اهو ادي ال ID بتاعي آه وادي حاجات كده هو مساحة اهو بيقولي لازم انجوز تليفونات لازم اتنين ويبعت 340 شدة شفت انتوا 340 شدة فوق طبعا آه بعد ما يبعت لكم آه يبقى متنسوش بقى انا بال like وال follow و comment حلو كده من ذوقكم يا رجاله اهو انا بتكلم معاه على جوز والسلام عليكم ورحمه